niat hati kita tuh maunya menghibur ya. isi nggak penting yang penting konsistensi oh, udah yuk yuk males Dan inilah para juri Jovial Dalopen, Andovi Dalopen, Chandra Leo, Bayu Bayuska, Nessie Jai, dan Hiskia Nikola. Dan inilah YouTube God Talent. Next, yuk masuk. Halo. Halo. Dua, tiga, Dua, tiga empat, empat lima, enam, tujuh. Waduh, oh, rame ya? Rame banget. Kurang lima atau enam halilintar ini. Oke, oh ya, silakan perkenalkan diri dan... Ya. Oke, okay, kenalin kami dari tim channel Youtube Ria Prakas. Dan uh, sebenarnya kami ada bertujuh ya timnya, cuma kita yang bisa hadir cuma berlima ya. Oke, okay, channel YouTube kami itu uh, konten utamanya berupa parodi India atau video cover. Ya, jadi uh, di tim ini kita ada yang pertama peran utama wanita yaitu Ria Praka sendiri, kemudian peran utama laki-laki yaitu uh, Putra adnyana kemudian ada videographer, terus ada pengarah gaya saya sendiri, kemudian ada Astrada juga. Editor juga. Nah, ada editor dan juga satu lagi uh, perlengkapan, oh, ya. seksi perlengkapan yang nggak bisa hadir. Wah, oh, ada, ada, asisten sutradara ya. Wah, wow. lengkap ya. Oke, okay, you know what? Gue suka. Iya, Suka. Kalem. Niat. Cakap, konsepnya ada. Ada. Langsung aja ya? Langsung, langsung aja. aja. Langsung aja. Bagus, bagus, bagus. Ya, langsung aja ya. Kalian sejuta. Sejuta, dua, dua juta, juta subscriber. Mm -hmm. Gila, keren keren keren. Yaudah ya, ditunggu videonya besok. Besok? Besok? Gimana? Gimana? Gak eh, bisa, uh, besok. Bisa. Besok, minggu besok? Atau uh, ya, bulan atau nanti. depan atau gimana? Atau Besok. Gimana? Besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok, besok. Kalau bisa malam ini, malam ini. Hah? Malam ini? Tapi kan kita perlu latihan, kita perlu nyari lokasi, hmm. kita perlu siapin bajunya. Ini semua kan harus disiapin ya, juga. Skrip segala macam lah. Hmm. Hah? Ya. Skrip? Skrip. YouTube pakai skrip. Emang film? Iya, emang film. Tapi kita masih harus ada pre-productionnya dulu. Pre-production? Pre eh, Gue cuma tahu dua tipe production. Dua. Satu produksi, Aha. dua reproduksi. Reproduksi. Gue nggak tahu hal lain. nggak tahu hal lain. Ini nge nge ngeditnya aja bisa sampai dua hari. Iya. Hmm. Itu aja yang simpel ya kan. Uh -huh. Hmm. Itu itu ada yang bawa kamera nggak? Ada yang bawa kamera? Bawa sih. Ya udah langsung aja itu uh, ini konten kan ini, langsung rekam aja besok upload. Ah, ah ya, nah, nah, nah tuh. Uh, tapi itu kan harus diedit juga uh, perlu berapa hari sih biasanya kalau hmm dua hari sih dua hari biasanya ya, dua hari dua hari ya ampun edit kan langsung gampang banget lu kan harus ganti editor deh ganti editor deh iya iya iya ditempel aja videonya ditempel ah. dikasih sound effect ah ah. gimana gimana sound effect gimana Hah? gimana oh gitu ya apa apa apa apa apa iya, gitu kan iya, iya gitu kan lucu lucu, iya. lucu. jadi gak bisa di besok gak bisa besok uh, kalau empat hari gimana hmm. empat hari ya empat hari ya empat hari konten kalian bakal ketenggelam lah sama orang-orang yang upload kan banyak yang upload per hari Videonya kapan keluar bang? Aku mau besok bang. Nah, gue mau untuk video kalian besok. Gak mau, gak mau. Semakin orang ngelihat kalian, semakin kalian dikenal. Makanya upload terus, upload yeah. tiap hari. Isi, eh, isinya gak penting, udah upload aja terus, upload, upload, upload. Ingat, terus, ingat, penting, isi gak penting, yang penting konsistensi. Nah, ya, nah, ya, ya ini, ini dia, konsistensi, ini, konsistensi. dia, konsistensi nggak bisa karena uh, niat hati kita tuh maunya menghibur ya. gitu iya. jadi kita berusaha semaksimal mungkin biar orang-orang tuh terhibur sama yang kita ya sajikan Oh, hati tenang ya, eh, hati hati. Eh, Puasa hati, dalam hati itu untuk pacar, ya. hati untuk karya, ya, aduh, itu aduh, buat aduh. duit. Ah. ayo, Anda Ovi bagi netizen lebih muak. Hmm. Nih, satu juta kalian makan, makan hmm. satu juta kalian. Hah? Enggak, enggak layak, enggak layak kan satu juta. Buang, buang, buang satu jutanya. Tadi juga aku, nah, satu juta ini nah. gimana ini? Buang juga. Bu Ah, eh gue baik deh. Ah. Gue kasih 100 ribu deh. Udah kalian 100 ya, ribu aja. Baik, nah, baik, cakep. Udah, ya, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar. Next contestant. Hai. Cowok cewek. Halo. Hai. Hai. Perkenalkan, nama saya Ria. Nama saya Putra. Jadi uh, konten kita itu khusus menari. Nice, nice, oke. Okay. Boleh kita lihat? कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों यारियों यारियों में होंदे ना फासले ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने सुन ले मेरी Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Uh, tadi bagus ya, bagus ya kajian bagus, bagus. Allah terlalu banyak, terlalu banyak, sangat singkat, uh, terlalu banyak hal. Otak sempit gue nggak ngerti. Hmm. Gue tuh, gue tuh mau, uh, uh, ah, ada gitu, yang ini. Bisa, bisa tunjukin nggak? Tunjukin. Gerakan yang, oh. yang mana? Oh, oh, iya, iya kayak gitu. Ah, ah, itu dia. Itu bagus tuh. Itu bagus tuh. Ya. Wow, 10 juta. 10 juta, 10 juta juta, juta, tadi ini dia. Yang tadi yang pertama bagus. Yang tadi Nah ngerti, yang kan, kan complicated, complicated, complicated Nes. original nggak penting kan yang penting lagi in. Guys, guys, guys, guys, kalau ballet, classical ballet, bisa nggak? Hmm, bisa sih, kita pernah belajar. Coba, coba. Nggak, nggak, usah, nggak usah, nggak usah ballet ballet di sini. Uh, renegade, bisa renegade. Uh, renegade. Renegade. Oh, renegade. Renegade. Yang renegade yang itu loh, yang yang delapan. Ya, abis itu nyangkul. Ah. Ya, oh, ah. ya, oh, oke. Itu dia. Itu eh. dia. Renegade. Oke, sekarang gabungin sama wo, jadi renegade. Ah, aja. renegade. ah. Wah, ah, iya, itu dia, iya, itu, iya, itu dia. dia. Tapi ini kan bukan tari India. Coba ya. lagi, lagi, lagi, lagi. Rene, Rene, wuh, lagi, lagi. Ya, ya, ya, oh, ya, <laughs> ini dia. Ini dia. Lagi, lagi, lagi. Oh, udah, yuk, yuk, males. Ayo, juga. Eh, eh, eh.